到着しましたすごいなんかバーみたいになってる皆さんこんにちはアイです私は今どこに来てるでしょうかここバーじゃないんですよここがですねこうなっているんですけどここが今日焼けサロン に来てるんですけどただの日焼けサロンじゃなくて黒く日焼けできるのもあるんですけどここが肌を美白コラーゲンをこう光で浴びて肌を白くするっていうその芸能人だったらその4ミニットのジョナさんとかあとあゆさんとかがこれをしてすごい白い肌を保ってるっていうのを聞いたので今日はそれを体験しに来ましたでここが思ったよりは 1回が1500円で10分この光を浴びるっていうのを、まあ、継続したらどんどん白くなっていくっていう感じなんですけど今日は1回ちょっと体験してみたいと思いますすごい芸能人たくさん来てます効果あるんだろうなカラとかそうだ今思えば今がこれ顔だけの 美白レーザーをしていますこの顔だけ美白レーザーできる機械があるみたいでこれもここで売ってるらしいんですけど家に欲しい本当にということで私も終わったらやっていきたいと思いますで今この美白する前にこのクリームを るともっと効果があるみたいなのでこれを塗ってから入れますうんなんか普通のエッセンスって感じはいで私もこの顔の機械やっていきたいと思いますでこのやる前にこのセラムを塗るともっと効果があるみたいなのでこれを塗って してるいい感じこれ何分やるんですかこれを何分っていうのは聞いてないんですけど、まあ、10分ぐらいその待ってる間目が反対だから私えこれ1回いくだってあなんか待ってる間これやっていいよって言われてうんでも全然熱くはないんだね、まあ、こんなにあったかいって感じコラーゲンも浴びながらみたいな、このエッセンス塗らなきゃいけないのでここはお化粧してこない方が 楽しみじ하고 나오시면은 얼굴도 얇게 발라주시면 빼고요 그다음 10분 하실 건데 바로 스타트 누르시면 되고요 눈 감고 안경 끼시고 脱コを脱がなきゃいけないのでとりあえずということであと終わった後に会いましょう かなそれこれを多分何回も続けていって多分美白になれるんだろうねあ1日に2回やったらもっと効果があるみたいなということでも一回お化粧し直しますね終わって出てきましたなんか白くなった気がするけどなってますよねすごい白くなったってすごい1回で効果 感じ取れましたということは何回も通ったら多分もっともっと広くなるってことですね、うん、通おうじゃビザっていうところに来ました皆さんもぜひ韓国に来たら白くなりたい方黒くなりたい方ぜひぜひこちらおすすめですさあまた会いましょう